Anong ginawa mo? Tip-tip tun. Bakit mo ginalaw yung makeup ni Mama? Ate, wala. Hindi na ako ganda eh. Hindi ka na maganda?